shut your mouth shut your mouth mouth یعنی دهان your mouth یعنی دهانت shut یعنی بستن shut your mouth یعنی دهنت رو ببند shut your mouth shut your mouth since last week Since last week week یعنی هفته last week یعنی هفته گذشته since last week یعنی از هفته گذشته یا از هفته پیش تا حالا since last week since last week since yesterday since yesterday yesterday یعنی دیروز since یعنی از اون موقع تا حالا since yesterday یعنی از دیروز تا حالا since yesterday since yesterday some cold water some cold water cold water یعنی آب سرد یا آب خنک some cold water یعنی مقداری آب خنک some cold water some cold water sooner or later sooner or later later یعنی دیرتر sooner یعنی زودتر sooner or later یک اصطلاح هست یعنی دیر یا زود sooner or later sooner or later still breathing still breathing breathing یعنی نفس کشیدن still یعنی هنوز still breathing یعنی هنوز نفس میکشیم ای نفسی میاد و میره مثلا طرف احوال شما رو پرسیده و شما خیلی روبه راه نیستید خیلی حالتون زیاد جالب نیست میگید ای نفسی میاد و میره still breathing still breathing stop bickering. Stop bickering. bickering یعنی کل کل کردن، جر و بحث کردن. Stop یعنی تمومش کنید متوقفش کنید stop بیکرینگ یعنی کلکل کل نکنید جر و بحث رو بذارید کنار stop bickering stop bickering Take a dirt nap. Take a dirt nap. Nap یعنی چرت، dirt یعنی کثیف. Take a dirt nap یک اصطلاح هست به معنی مردن و زیر خاک رفتن. Take a dirt nap. Take a dirt nap. Take a shortcut. Take a shortcut. shortcut یعنی میانبر. Take a shortcut یعنی میانبر بزنید. مثلا از راه اصلی نرید. میانبر بزنید. Take a shortcut. Take a shortcut. Take his advice. Take his advice. Advice یعنی نصیحت و توصیه. Take his advice یعنی نصیحتش رو بپذیر. توصیهش رو بپذیر. Take his advice. Take his advice. Take it outside. Take it outside. Outside یعنی بیرون take it outside یعنی ببریدش بیرون take it outside take it outside tell the truth tell the truth truth یعنی حقیقت tell یعنی گفتن Tell the truth یعنی حقیقت را بگو راستش را بگو Tell the truth Tell the truth Test the water یا test the waters Test the waters Test the waters یک اصطلاح هست به معنی سبک سنگین کردن اوزار را سنجیدن اوزار را محک زدن تست واترز تست واترز thanks ا بانچ، thanks ا bunch بانچ یعنی یک خوشه یا یک دسته فانکس یعنی سپاس thanks a bunch یعنی ای سپاس یا بسیار سپاس thanks a bunch thanks a bunch That smells bad. That smells bad. Smell یعنی بودادن. Smells اسش اشاره میکنه به that یعنی اون چیز that smells bad یعنی آن چیز بوی بد میدهد یا خیلی ساده میگیم اون بوی بد میده that smells bad that smells bad that would be great that would be great great یعنی عالی that would be great یعنی خیلی خوب خواهد بود خیلی خوب میشه اگر یه اتفاق بیفته that would be great یعنی خیلی خوب میشه that would be great that would be great That is for sure. That's for sure. sure یعنی اطمینان that's for sure یعنی این برای اطمینان برای محکم کاریه that's for sure that's for sure That is not fair. That's not fair. fair یعنی منصفانه that's not fair یعنی منصفانه نیست that's not fair that's not fair that is not true that's not true true یعنی حقیقت not true یعنی حقیقت نیست that's not true یعنی این موضوع یا آن موضوع حقیقت نداره that's not true that's not true that is too many that's too many too many یعنی بسیار زیاد خیلی زیاد that's too many یعنی خیلی زیاده that's too many that's too many that is too much that's too much too much یعنی بسیار بیش از حد که معمولا برای قابل شمارش ها استفاده میشه that's too much یعنی بیش از حد خیلی زیاد that's too much that's too much the brain drain The brain drain brain drain اصطلاحی است به معنی فرار مغزها یا فرار نخبه ها The brain drain The brain drain The penny drops. The penny drops. Drop یعنی افتادن پنی یعنی یک پنی the penny drops یعنی اون دوزاریه که باید بیفته و من متوجه بشم افتاد در واقع یک اصطلاح هست به این معنی که من متوجه شدم the penny drops دوزاریم افتاد پنیم افتاد متوجه شدم the penny drops the penny drops There is a deer. There's a deer. Dear یعنی عزیز. is a deer یعنی ما یه عزیز اینجا داریم. بهترین معادل و معنی که ما در فارسی میگیم عزیز دلم. There's a deer. There's a deer. There is no need. There is no need. Need یعنی لازم داشتن یا احتیاج داشتن. There is no need یعنی نیازی نیست. احتیاجی وجود نداره. There is no need. There's no need. They had sinned. They had sinned. سین یعنی گناه کردن یا مرتکب گناه شدن سیند یعنی مرتکب گناه شد یا شدند They had sinned در گذشته اتفاق افتاده و موضوع به اتمام رسیده They had sinned یعنی آنها مرتکب گناه شده بودند They had sinned They had seen This is my aunt. This is my aunt. آنت در انگلیسی برای گفتن خاله، امه، زنمو، زندایی استفاده میشه و مشخص نیست دقیقا منظور کیه و اگر لازم باشه طرف بدونه مثلا واقعا کیو منظورشه میپرسه مثلا از چه لحاظ این خانم آنت شماست و طرف میتونه توضیح بده مثلا بگه خواهر مادرمه یا خواهر پدرمه یا مثلا زنمومه یا زنداییمه یا به همین ترتیب This is my aunt This is my aunt, Aid and Abbott. ایدن ابت ایدن ابت یک اصطلاح هست به معنی در جرمی یا در خلافی یا در یک کار غیرقانونی دست داشتن یا کمک کردن به رخداد یک خلاف یا تخلاف ایدن ابت Aidan Abbott Do not be a spender. Don't be a spender. Spend یعنی خرج کردن یا صرف کردن. Spender یعنی فردی که پول خرج میکنه یا صرف میکنه. Don't be یعنی نباش. Don't be a spender یعنی یک آدم پول خرش کن یا پول مزمحل کن کسی که پول رو از میبره نباش Don't be a spender Don't be a spender Fall in love Fall in love Love یعنی عشق Fall in love یعنی در عشق افتادن در چاله عشق افتادن که در واقع تو فارسی بهش میگیم عاشق شدن fall in love fall in love We are giving a party. We are giving a party. Party یعنی مهمانی یا پارتی give یعنی دادن are giving در حالت استمراری استفاده میشه we are giving یعنی ما داریم میدهیم a party یک پارتی we are giving a party یعنی ما داریم مهمونی میدیم در حال برگزاری مهمانی هستیم we are giving a party we are giving a party To my knowledge. To my knowledge. knowledge یعنی دانش و آگاهی. To my knowledge یعنی به اندازه آگاهی من تا اونجایی که من میدونم تا اونجایی که دانش من قد میده. To my knowledge. To my knowledge Tell me a story. Tell me a story. Story یعنی داستان. Tell me در حالت امری به کار رفته. Tell me a story یعنی برایم یک داستان بگو. Tell me a story. Tell me a story. I am not your yo-yo. I'm not your yo-yo. Yo-yo بازیچه دست بچه هاست یک نوع بازیه که بچه ها استفاده میکنن I am not your yo-yo یعنی من بازیچه تو نیستم من یویوی تو نیستم که با من هر کاری دوست بکنی هر بلایی خواستی سرم بیاری I am not your yo-yo I'm not your yo-yo! Tomorrow's news Tomorrow's news News یعنی اخبار Tomorrow یعنی فردا Tomorrow apostrophe S برای مالکیت به کار رفته Tomorrow's news یعنی اخباری که مربوط به فرداست میشه اخبار فردا Tomorrow's news Tomorrow's news track and field track and field track and field یعنی دو و میدانی مسابقه دو میدانی track and field track and field